lama eh bah lalu. Aku dia lo sai. Mano eh mak? Nanti ni pasti bah no. Ingle ingle. Ya mau kita tengok tu lah gasus kolong lo tu. Ha ini. Ah ini pok kita mujur biar lah, be mak. Mujur aku anu. Lah ni ada ke pak Uh, uji bakar ada engkle dia. Kau baca saya lah Adios gapo Sungguh Baca saya lah Boleh adios gapo England ni ha, Kalau boleh nombor satu ha, Boleh kereta Nombor dua Nombor dua Muntu Ah, ha, Muntu tak tahu saya Tiga Nombor tiga adiosnya Makan Oh ambil makan eh. Ngerti buat kita boleh makan tak apa dah. Ada kita ambil hak nombor tiga lah tak so. Hak kali ambil hak kereta muka lesen tak ada. Kalau ambil motor kita tak boleh nak gendong tiga. Mereka juga kita ambil hak makan lah. Lagi ah, lagi, lagi tempat uji bangka ah, ah, abah lalu, abah lalu, abah lalu ada, abah lalu. Abah lalu. A ni? Dah guana mari masuk Jadi buat kita tiga orang ni uh, Nak uji bangkat Ngoyak hmm, malak ni Oh nak uji bakat lagu ke apa Jadi kita tiga orang ni selagu tapi kita nyanyi belakang Dah guana kita tak mau tak aja dengar lagi lagu tu tidak terajin dengan dapur lah jadi kita tiga ni tak sepecah kalau boleh nombor satu nombor satu belakang kalau boleh nombor ni belah ni belah belakang sungguh uji-uji oh gitu gamit nombor lah dulu pakai baju tu Ha dah, ready belakang bayar. Kita nak uji bakat lah bayar. Tak apa lagu boleh dah. Tapi lagu tiga korol aku tak boleh aku nyakit dulu. Tak apa amur, bemak. Ah, lagu-lagu boleh. Tak apalah. Sekali lah juga lagu yang kena Tidak ketinggalan juga amba Tak puas sungguh tengok orang tiga orang ni Ialah pertamanya Sa'id, Wakiyah dan Sama Naik ke petas pula Kita juga berasa keren Nak buat nama kau anak orang Aku nak cari jalan Nak buat kau we boleh kacat Punya kata dia orang loket, Tapi kita tak segar pelik Moga dia tak anak muda Tak biasa tengok orang lawan Tinggi-tinggi body besar Kita juga berasa keren Nak buat nama kau anak orang Muka lu sayang, muka lu sayang Hati ku nak kasih sayang Ku tak kira dia kekasih oh yeah Jadi hatiku nak kasih sayang Ku tak kira dia ni kasih oh yeah Dia orang okay lawa kita nak buat guano Nak video musuh kasih sayang Dia ingat semua Sobat-sobat sobat Aku keliti do malam Do napa rupa Do bunyi soro Tidur pun tak jenera Aku tak baca tengok orang lawan Pengen kerja jumpa di besar Kita juga berasa keren Orang nak menggok anak orang Aku nak cari jalan Nak buat gua nyawa boleh kacat Punya kata dia orang loket Tapi kita tak serau pelat Hingga dia tak anak muda Tak biasa tengok orang lawan Pinggir kecil bodi besar Kita juga berasa keren Nombor nombor anak orang Dah sayang Jadi hatiku nak kasih sayang Ku tak kira dia tak kasih orang Jadi hatiku nak kasih sayang kasi saya dah ingat semua Sobat, sobat, kita kena sobat Aku geli tidur malam Kenapa rupa dia bunyi suara Tidur pun tak nyerok Tak biasa tengok orang lawan Sehingga kecil pun besar Kita juga berasa geran Semua nunggu anak orang Kita juga berasa geran ano ore Kita juga lato kere Nawa guano buke ano ore Hei Gak boleh ya? Dah lapuk kita ni nyanyi belakang dah Jika orang selagu ni tanya puluh sen Biar saya cakap lah, biar mau cakap lah Lah, lah tanya lah eh Hei, kita nak tanya sikit Encik. Tanya gapa abis tiga orang ni? Ha, bila putus kita ha, nyanyi macam ni? Abis tiga orang? Ha? Oh, nak dengar keputusan? Hmm, macam boleh kita nak dengar berlaku lah buat kita ni. Kita tak boleh pecah tiga ni. Oh, boleh hejah tak apa, Cik? Dah hejah ke mana? Tak lah, we Buat kita tiga ni, minta lah kalau boleh hejah ke, we tenok nombor tiga lah. Dah buat apa gitu? Orang nak nombor satu belakang, dia nak nombor tiga. Nombor satu, engkau tunjuk dah ada iklan boleh kereta kat pokok kita tak ada lesen belakang. Jadi nombor dua ni boleh motor sikar. Jadi engkau kita tiga orang motor ni tak nak gendu tiga, gendu dua ya. Lepas tu, Edah juga lah tu Dah sebaik nak nombor tiga Oh kita nak nombor tiga hmm, Nombor tiga Enggak dia rakyat dah kan boleh makan Kita nak makan buat kita ni Jadi tak say nombor satu Tak say nombor satu buat gapo Nombor satu kita nak nombor tiga boleh makan mak di lah. Tentu lah Orang Sukanya memang dok kedai ni Tentu lah Bejo ke mana lah eh Tahu lah aku kelih mengur ada wayo ni. Kalau kita pergi tera teh jalan sama dia. Boleh ya. Ha? Ah, pergi jalan sama pihak pot darah benar tu. Oh, ah, beriuh tak jaga kerbesih, ha? Assalamualaikum. Ada nama hara sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naiklah aku tak puas hak ni. Weh, mana ni? Dahlah selimut lingkuk gini mau ni buat apa apa ya? Uzo sa'i. Harap ya. Jangan lalau ya. Mana bayar hama nak tengok tak orang eh? Weh, abe mak. Kau dia. Kena nama nangi. Aduh kejauh lah. Aduh kejauh lah. Itulah tak sedengar royak nak bayar ni. Isilah ya lagi redoh tak si buat kotoran. Pas lah ke mana lah, Sain? Lepas tu kita main tinggi dulu, Hei, tu je apa? Ni denggi ni. Nak pergi hospital ni. Nanti emang tak lipu dulu. Halo? Gadia? Ha, ha, ada nyakit denggi, denggi. Mari dengan segera, mari dengan segera. Eh? Kapa? Kapa kita duduk sini? Kapa buah cepedak di luar pagar? Ha! Ha, ambil galah telur jolokkan. Lah ha, mari saya dulu. Ha, tu dia. So, bau ya. Sikit lagi. Amin oleh mari. Ya. Ni lah, memang takut jadi sebab ni lah. Muka Islam duk ayat dia kena jaga kebersihan. Nasib baik kita ni mudah emulai mari ambil lagi. Alright!